hey yo what's up guys welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kalian semua Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya ya guys Amin amin amin ya rabbal alamin Oke jadi di video kali ini Aku bakalan bikin video prank whatsapp lagi Aku mau ngerjain temen aku uh, Nyanyi lagu Itu loh apa namanya yang judulnya yang coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka nah itu loh seharusnya aku atau apa itu namanya judul lagunya oke jadi nanti aku bakalan prank seperti itu gimana respon temen aku apakah dia bakalan ngeladenin aku atau enggak oke Sebelum kita memulai video ini seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke nggak usah berlama-lama langsung saja kita cus ke videonya you

Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Oh, no, no, no, no. <laughs> Bruh. yeah.